ସଉଦା ନାହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ ଦିଅ ବ୍ୟାଗଟା କିଛି ଦିଅ ମୁଁ ପରିବା ପତ୍ର ସଉଦା ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବି ଶିବାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି ଶିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା বউ লোক আছ কে ଆଣିଲ ଟିକେ କ'ଣ ଏ ଶିବାକୁ ତା ପେଟଟା କ'ଣ କାମୁଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଶୋଇଦେବା ଶିବା ତମ ପେଟଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ୟାର ପେଟ କାଟୁଛି ୟାକୁ ଝାଡ଼ା ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ଦିଅ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବା ପଡ଼ିଆକୁ ଇଏ ତ ପେଟେଇଥିଲା ଆଉ ବୋଧେ ଝାଡ଼ା ମାରିଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନେଇକିରି ଦେଖିଦେଲ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ନେଇଯାଉଛି କଣ ହେଲା ପୁଅର ତ ବାରମ୍ବାର ଝାଡା ହଉଛି ପେଟ ବି କାଟୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛି ତମେ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥାଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଇଛି କେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି ଚାରି ଥର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି କହୁଛି କ'ଣ ଖାଇଥିଲା କି କିଛି ତ ଦେଇନାହିଁ ସକାଳୁ ଆଳୁ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇଥିଲା କି ହଁ ସକାଳୁ ତ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବରା ଆଉ କିଛି ଆଳୁଚପ ଖାଇଥିଲେ ହଁ ବରା ଖାଇକି କାଲି ପାଣି ପିଇଥିବ ହଁ ସାର୍ ପାଣି ପିଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ପେଟ କାଟୁଛି ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ଦେଲେଣି ନା ସାର୍ କିଛି ଦେଇନି ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ କି ଛୁଆ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ସାର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଅକୁ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣିକୁ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଛାଣି ମିଶାଇବା ଆଉ ଏଇ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଇକି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ସାବୁନରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆପଣମାନେ ପାଣି କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ଫୁଟେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ ସେମିତି ପିଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଜନ୍ମରୁ ତ ସେଭଳି ପିଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ରୋଗ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାରୁ ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦରକାର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଆଉ ରନ୍ଧା ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇଖାନାକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ବାହାରକୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ନାହିଁ ଘର ବାହାର ସଫା ରଖିବେ ଘରେ ରଖିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଫା କରି ଖତ ଗଦାରେ ପକାଇବେ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ତରଳ ଝାଡ଼ାକୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର ଘରେ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ସଫା ପରିବେଶରେ ସଦ୍ୟ ତଟକା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକାରେ ବିଶୋଧିତ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଘର ଚାରିପାଖ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ଏହି ଓ ଆର ଏସ୍ ପାଣି ସହିତ ଏହି ଜିଙ୍କ ସିରପକୁ ଦଶ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ ଥରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେବେ ଓ ଆର ଏସ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ପିଲାର ଝାଡ଼ା ନ କମିଲା ତାର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ କମିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ଫ୍ଲକ୍ସାସିନ୍ ସିରପ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାକୁ ସକାଳେ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ପାଞ୍ଚ ଏମ୍ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଥର ଖାଇବା ପରେ ଖୁଆଇବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେତିକି ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ କାରଣ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଦେହର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଉଛି କ୍ଷୀର ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଥର କ୍ଷୀର ପିଆଇବେ ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ଛଅ ମାସର ଛୋଟ ପିଲା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ବନ୍ଦ ନକରି ଅଧିକ ଥର କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ଦରକାର ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇବେ ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ମା କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇଥାଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଔଷଧ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତା'ର ଝାଡ଼ା ନ କମିଲା କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମି କମିଗଲା ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରଳ ଝାଡ଼ାର ସହଜ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିକାଲି ଖରାଦିନ ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢ଼ା ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଅଥୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ରହୁଛି ଛୁଆର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଛୁଆ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଛୁଆ ଦେହରେ ଜଳଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଭିତରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ হসপিটাল পৌঁছলা পর্যন্ত বি তাকে ওআরএস দিও আর যথাশীঘ্র হসপিটাল নিয়ে আসতু